И здравствуйте, меня зовут Ярослав Зарук, я веду свое влажное шоу э, с э, программой Бандукана, снимаю, и я, я показываю что-то новенькое. Итак, это первая серия в моей новой программе. Моя новая программа называется «Что-то что, -то, что -то новенькое Э, я, я заболел. Итак. Заходим в ваш браузер. У меня очень много браузер, так что я веду Google. Извините, я говорю. конечно же, я знаю английский и русский. Просто так говорю. Итак, заходим в контакт у меня тупит компьютер, у меня бандикам этот зараз я снимаю, у меня просто бандикам надо обновить, я а сегодня обновлю. Ну, пока что сниму первую серию. Контакт заходим, закрываем. Загружается контакт. Так, да. трудности. Меня зовут Верхний Зарылок, такой статус, внимание, такая Ава, если вы хотите, добавляйтесь. Э, Сюда оставляю взяв, это моя подписчика. Я случайно поудаляю. Нет времени поставить. Так, заходим в группу. Лун заходит в группу Z. Вы знаете, это вся группа э, сделана на, как бы вам сказать, людях. Ну, а, например, Олег Овенко, администратор, сам. Э, я просто хочу сказать, что эта группа построена на пиар. Были, были пацаны одни, они были очень крутые и пиарные, они все добавляют. Они создали эту группу, и пришел он увидите, что я Его зовут э, Олег Павленко. Были э, три пацана, они очень были я рассказывал. Так вот, они делают группу, поставляют там здесь две или пять тысяч этих вот так сделал, и все по обсуждению сделают. И пришел э, Олег Павленко, он попросил, чтобы чтобы он тоже был администратором. Ну, конечно же, его сделали администратором. И не были еще глупые. Мне требовалось им сделать его администратором. Так вот, когда они сделали, он взял их и а по, по удалил группу во времени. но ну, они подумали, что группу удалили и пошли. А потом он ее вернул, не знаю, как это возможно. А так вернул ее себе и сделал ее себе. Ну, на него сжалось много человек, он так распиарился. Ну, вот, вот так вот сегодня, восьмое пятого 8.09.05.2013. И, и, и вот это. Это моя первая серия. Моя вторая серия выйдет, конечно же, 19 мая. Называется, что, что так э, долго, потому что я уезжаю на море, так, надо. Это по делам. Пожарно пошла. Сегодня все не лето. Школа. Ну, добавляйтесь ко мне в друзья. Я вам мог, могу расповесть еще больше информации. Подписывайтесь еще меня в скайпе. Меня зовут Джарик, я всех своих контактов поубирал. Тирал. Все, вот. Контакты я зову Джарик. Можете просто писать. Кайф. Личные Зараз подышите немного. Вот вы меня видите. Вот. Так вот, э, учетная запись Валерия Белорук. Меня зовут так, Юарис. Юарик. Мой мобильный домашний телефон четыре двадцать пять ноль восемь. Ну, я буду рад вас видеть. Добавляйтесь и пока. А, еще моя, моя вторая часть будет э, от, о Ютубе, и я вам покажу про Бандикам, как я в нем настрою живу и э, и как в бандикаме сделать, чтобы видно было мышку и какая версия бандикама новая. Ну, короче, пока. Давайте.